Nossa, que bosta! Ai, eu pensei que você é inimigo! Você é burro, cara, que loucura! Oi, gente! Ai! Aff! Eu não tenho noção do perigo. Não sei como é que dá pausa. Olha que gostoso! Aí. Ah, morreu! é Tá, vou jogar sério agora, porque o bagulho agora tô louco. <laughs> Mentira! <laughs> What you say? Que isso? Tá, tô jogando sério agora. Que amigo, amigo. Oh, gostoso. Surprise, motherfucker! Ai, me pegou por trás. Aí eu sabia que a gente iria ganhar. Morri! Eu vou, vou ficar aqui. Bomba na área A, aqui é a área B. Aqui é a B. Abra o olho. Os, os Sai da base, não quero. Eu tenho que eu tô na área B, gente. Eu não tô na base. Respeito. O que tá acontecendo? Ai, ai! o dano de garrafa. Para, gente. Que susto. Só ninguém nem sei. <laughs> Uau! Maquinado. Procurado morto ou vivo. Uau! Tá procurando. Tá procurando o cara lá do BBB. Ai, ai. Eu deitei baleia. Gente. Eu... Roubou minha kill! Ah!